Witam, zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy co ci wnosi. Znowu DVD. Patrzymy znów kolejne kolumny. słuchawki bezprzewodowe. Patrzcie, taka dzisiejsza niespodzianka, budło w środku. Kolejny magnetowid. I cały zestaw. Płot. Nowych, nie pakowany w ogóle. głośniki od Sony. No niezły zabytek. Stary kalkulator. Patrzcie. Tutaj mamy nawigację. My guide. Chyba. spotkałem już kiedyś zestaw głośników Unitra. Stary typ. Witam, właśnie znajdujemy się tak zwanych wyżypkach do zbierania metali. Metal tworzywa sztuczne odpady segregowane. Tutaj mamy przykład pozostawionego sprzętu. Proszę bardzo. Jeszcze jeden. Jest tego trochę.